Вечный. А сюда что? Вот, ну, нет, сюда три оценки. Сюда может стоит. Ну, замолчали. Взяли за ногу быстрее. Прогнулись. Колени выезжали. Алексеенко 5. Аманчина плечо. Если повернешь ровно, будет 5. Кривая. 5 с минусом. 5. Я говорю, ты ставишь. Кадрашева 5. 5. Кривая 5. Ой, Пантелеева, Троян. Пять. Четыре. Левая нога быстро. Раз поменяли уже. Что сидеть вот это вот? Я тебе жду. Во сколько? 9.30. Ну, быстрее села на левую ногу. Раз, согнули, Четыре кривая, давай выжимать опять на левую ногу. А мальчик, ну что у нас так? Три, так, четыре, три, два, два, два, это пять, три, два. Успела? прекрати, они знают, что я Руки в стороны, Алексеенко, стоп еще. Так, все готово? Пять, пять, пять, пять, пять. Ну, Пантелеева, что? Все пятерки. Стали на мой, вот сюда. Встали. Господи, старушки закрыли. Два расстояния от кистей до 5 26 сантиметров, один расстояние от кистей рук до пяток 7-12 сантиметров. Первая колонка, поехали. Шансы. Сделали ремонт, зафиксировали. Я ставлю оценки. Быстрее. Кудрашев опять. Амайкин опять. Литвинка опять. Лукиных 5. 4, Наташа. Поехала вторая линия. Следующий норматив уже легли в положение лёда, те ноги вперед. Так, давай 5. Дашу, ну ноги сведи. Вот, давай 5. Давай, давай, четыре. Дашка, ну молодец, четыре. Наталья Сергеевна, вы считаете Алену? Ольга Валерьевна, можно? Пресс качать? Полина, пожалуйста, Считаете? Марина, Покажи, какая твоя главная ошибка. Вот так здесь они попу свою поднимают, вот здесь вот, когда они разводят ноги, вот это делают. Не считается, таз у них прижатый, пожалуйста. Если они так делают, в эту попытку не считают. Вы считаете только правильно выполненное упражнение. Понятно? Ноги натянули. А сколько, сколько на 5 На 5 сколько? 14? вы же тут смотрели. Да, 14 раз. 15 секунд. Готовы. Начали. Дыхание. Это четверка. Койка, руки, грудной позвоночник вертикально. Для выполнения. Вот это вертикально. Это на тройку, на четверку. Вот сюда, на двойку, куда покажу. Ноги можно легко разведены. И единица это вот это вот. А мы считаем, как мы считаем? Вы считаете, а вы количество раз считаете. следующее, что у вас? поставить за то, что у него высокий полупалец, нога стоит там, где нужно. Давай. на Гаусек один балл. до свидания, домой, все, А упражнение мы не будем вставать? Нет. А мы так боялись. Алиса, давай, мозг. Нет, нет, нет. Все, отходи. Алиса, Алиса мозг дает. Ольга Александровна, а завтра будет тренировка? Учились,